අවශ්‍ය වෙන්න එපා. මැලිබන් විදුලි බිල් බොනැන්සා. දවසට විදුලි බිල් 100ක් ගෙවනවා. මැලිබන් තේ හෝ මැලිබන් කහට හිස් පැකට් දෙකක් නම ලිපිනේ දුරකථන අංකය සමග අංක 100 ගල්කිස්ස ලිපිනේට වා තරගයට එක්වන්න. කොන්දේසි සහිතයි. අන්ත විහාරය ඒකත් කරලා. ඒක එයාලා ඊට පස්සේ ලයිව් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක බිස්නස් එකක් කරගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා නේද? ඉතින් කමන්නේ. ඒක නැත්නම් ඉතින් 60000 ලක්ෂයක් කරලා ඒක මිනාර පොඩි පැත්තේ කරලා ඇවිල්ලා. දැන් මේක ලොබි කේ පොඩි කරගෙන ආයි සුනාමියක් එනවා ඒක කියලා. අපි අවුරුදු තමයි දැන් දැන් කරලා. කවුරුවල මෙයා නෙදර්ලන්තේ මේ නෝනා වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට මෙහි ගොඩාක් අය වැඩ කරයි කියලා කී දාස්ලා. මෙයා වැඩ කරද්දී මෙයාට උදේ දේවා මොකද දැන් ඉතින් නෑ ස්මාර්ට් ෆෝන් නෑ කැමරා ගොඩක් නැල්ල එන පිටුල ගන්න තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ ඒ කියන්නේ මේ නත්තල් නිසා ගොඩක් නෑ මගේ මේ ෆොටෝ වල ඉන්නේ ඒක සෙකන්ඩ් view එකට අහුවෙන්නේ නැහැ. මේ යාළුවා විතරයි දැන් තියෙන විස්තරුවේ රැල්ල මේගොල්ලෝ කුරල් එක හිතන්නේ නැහැ මොනවද ඒ දස්ති කොටු තමයි ගොඩක් අරය තමයි එකතු කරලා උඩේ ඉන්න අපේ අවුත් දෙක පස්සේ අපි යන්නේ කාලේ ඉවරයි යන්නේ කිව්වනේ ඕලන්දේ ෂොප් කරන ඕගොල්ලෝ ඊටසේ එයා අපි පොළොව ටිකක් දන්න ඒ ගොඩක් කියන් පුතාගේ සහලක කවුරුත් ආරම්භ කරන්නේ නැහැ මිනිස්සු මේක දැන් ඇදලා යන්න ඉන්න වෙන හැමෝම යනවා කියන එක itu gimana karena ya masuk keluarga dia masuk keluarga gitu pulang jam enam tapi di tapi pada kerja itu pada namanya bilang sebagai mati tinggal lagi katanya hotel foto di mana මාතු විසින මැයි විසිහතර තමයි මගේ මගේ නැතිේ අපි ඔක්කොම ගේනාගෙන් මේ විදිහට ගොඩක් එයා දෙන පින්තුරත් එක්ක මම ගොඩක් එකතු කරලා ලෝකේ දෙන්නේ මොනවද සිද්ධ දෙකයි මිනිසුන්ට විපත් එකක් සබාව දෙක මිනිස්සු මිනිස්සු ඔව් යුද්ධේ ඒ ඒ දෙක තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඒක තුමා විතරක් කියලා නෑ මොකද මම අපේ පොඩි ප්‍රශ්න සොක් අවුරුදු 30ක් ඉඳලා තියෙනවා ඉති මේ දෙකම තිබුණනි දයාසාත හෞද්තිර යුද්ධ ඒ යුද්ධේ ඊළඟට මේක මිනිසුන්ට බලපෑ නමුත් මේක වුණයි කියලත් ඒක නතර වුණයි නවුරුද්දයකින් නැවත එහේ තැන්තැන්වල සිද අපේ අමහේ ඔපරේෂන් ඉරියාවල හැමෝටම නිවාඩු නිවාඩි කියන මෙහෙමයි ඒගොල්ලොන්ට පවුල්වල ඇත්තක කඳුරුවල ළඟමීන කඳුරුවට වාතා කරන්න දුන්න අපේ මල්ලි අපි දෙන්නේ කීටිය දෙන්නම එක දැන මේ සිද්ධිය මට බාලමගේ මල්ල දෙන්න එක්කෙනෙක් වෙන්න එක්කෙනෙක් නැති වුණා මුල්ම වාර්තා කිව්වේ නෙගුණ දුන්න තුනාලි ඉන්න දින ඉතින් අරින් ගන්න මාවිලා රුසුරු වහලානේ පටන් ගත්තා ඒක යාලට මේ පොත් ඒකෙන් නා ගියේ මුල්ම පළවෙනි එකේම ඒ කියන්නේ පළවෙනිම මරණයද? නෑ සුනාමියෙන් පස්සේ උතුරාගෙනට ගිය ගාල තමයි කියවුරු මාමාන් සත්තට ගලා පොටි ගොලන් දැන් වුණා අනන්ත විද්‍ය ඒක පැන්වල ඉතාර මාස හයයි ජීවිතය මට මට ලංකාව ගොඩා පවල එක තමයි මහර පැති සම්පූර්ණ කියලා ඒ ගාල ඒම දැන හැබැයි අපි මිනිසුන එක දන්න නෑ විදේශකය මේ කරන්න ඒ මිනිස්සු කරනවා ඒ මිනිස්සුන්ට සමහරවිට පැය දෙකක් තුනක් මදි මම කතා කරන්න මොකද දන්නවද දැන් මේ මට දැන් අවුරුද්දකට මම අවුරුද්දේ මාසෙකට විතර මේ දාපු රුසියාවේ යුක්‍රේනයේ බොහොම මේ නිදහස ඒ මිනිස්සු කතා කරලා යනවා අපේ යුද්ධ ගැන අපිත් දැන් ඒ දැන් ඒ එකට ආපු යාලුව එකට එන්නේ ගෲප් එකක් විදිහට නම් ප්‍රද යුක්‍රේන මිනිස්සු දකින්න නෑරගොල්ලෝ එනවා නමුත් ඒ අද මිනිස්සු මාත් එක්ක මිනිස්සු මිනිස්සු ගැන කතා කරනවා 90ක් මිනිස්සු කැමති නැහැ කැමති නැහැ කැමති නැහැ දැන් ගොඩක් ඉස්සරගෙන මෙහි තුඟක් මිනිස්සු මිනිස්සු කියන ලොකු ගාන මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි භාෂාවට තැන දීලා නැහැ ඒක හැබැයි මේ ජොබුත් කරනවනේ ඒගොල්ලෝ ඒක බිස්නස් මොනවා හරි දේවල් කරනවා මොකද ඒගොල්ලෝ මාකට් එකේ යාළුවෝ මුදල් පවා රටට ගියාම ගන්න තියෙන අතර කරන්නේ ඒ විංචි බය වෙමින් පැනලා ඉන්න සමහර පාසකයි අය. නැත්නම් යුද්ධෙට යන්න වෙනවා පිරිමි. ඒත් පිරිමි වෙන්නේ ඉන්නේ. අපි ඒ ඔක්කොම දිලා තන්තිමද ඒ රටවල් දෙකටම එක ඕනේ නැහනේ වැඩක් නැතිද මිනිස්සු යුද්ධ කරන්න කන්න වේල නැත්තම් දැන් අපිට කරන්නේ ලෝකෙ ගොඩක් රටවල ওই ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපිට ඒක කතා කරන්න පුළුවන්. මේ සුනාමියට නැන්නේ සුනාමිය වුණා ඒක ඉවරයි. මිනිස්සු අසරණ වෙන තව ඕන තරම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම කතා කරන මට මට දැනෙන දේ ඔයාට දැනෙනවා නම් ඔයාටත් පුළුවන් නම් කාට හරි ඉදී කියලා. ඔයාට හිතනවා කවුරු හරි කෙනෙක් මරන්න ඕන කියලා. ඔයාට හිතනවා නම් මේ ඒක නෙවෙයි යථාර්ථය. අපි මිනිස්සු වශයෙන් ජීවත් වෙනවා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒ දේ තමන්ගේ ඔළුව දාගන්න පුළුවන්. එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙහෙමනේ ලෝක ජීවිතය අනිත්‍යයි කියන එක පැහැදිලි වෙනවනේ ඒකවත් මේ පොඩවල් මට උත්තර මතකයි මේ කියන්නේ ඔක්කොම කොට මල්ලි කියන්නේ කොල කොල ඕ මම ගියානේ මම මේකටත් ආවා මේක අපේ රූපවාහිනිය කිරිකුත් මරුණේ කෝච්චි අක්කේ කෝච්චි පෙට්ටිය නේද දැන් නේ කෝච්චි පෙට්ටිය ඔක්කොම අරන් ගියා මම දන්නේ අර හාමුදුරුවෝ කියන්නේ අර මීගුරු පයි මීගුරු අපේ මේ වේදේ ඒ වස්නා අයියනේ නේද අපලක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයිවර් වේරලා අතරම යනවා ඩ්‍රයිවර් කියලා තමයි හාමුදුරුවෝ දෙන්න කියලා නතර හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ නැහැ යාගේ යාගේ දැනුමයි දැන් අතර මෙහෙම මුල අධ්‍යක්ෂකවනි හාමුදුරුවෝ බැලලා නැහැ කාර්යය ්‍රයිව එන්න කියල රයිව පැල රයිව හාමුදුරුවන්ට පනින්න කියලම හාමුදුරුව දරු පස්සේ අය ගඟ සම්පූර්ණයෙන් මේ හාරල බලලති හාමුදුරුවන්ගේ තියෙන අපේ පිලිස් පවුත් සිියබතු දසුවන පවු මගේ මෙයාවට හැම ගෙදරක කෙනෙක් කන්න මේ තියන්නේ මේ තියන්නේ සමහ මිනිමල ඉතු පන්සිය දුර මේට ලෝරි උඩ ස්මාරකය හරි උඩින් ගැහුවේ නැහැ එතන අයිනේ මොකද අර මිනිස්සු ඇවිල්ලා එතන පොළව වාඩි වෙලා මේ විතරම අඬනවානේ ඉතින් ඉතින් දැන් මං කියන්නේ ඇත්තට මෙතන මේ මේ මැරිච්ච අය මොන මොන ගේම් කාරයෝ මොන ජීවිතේටනේ සමහර අය මං කියන්නේ. ඔව්. දැන් මේ හිතුනේ නෑනේ මෙහෙම මරණයක් කියලා. ඒකනේ. පවුලේ අර වැට බෙදා ගන්න බැරි කට්ටිය ඇති. ආ ඒක කිව්වෙන සම්බන්ධයක් ගැන. ඒකට ඒ ඒ කලින් දැන් මේ සිද්ධිය වෙද්දිත් මම ඇත්තටම මම දෙකෙන් දැනුත් වෙන්නේ නමුත් ඒ සිද්ධිය වෙලා තියෙන ලංකාවේ කොහෙවත් දැනගන්න. මුහුදා පස්සට ගියහම අපේ සමහර මිනිස්සු විනාඩි 20කට අද්දාලට ගහලාද? සමහරු අරන් ඉල්ලලා තියෙන පොඩි ඉනි කෑලි වගේ. මේ සමහර පළාතවල සිද්ධිය වෙලා තියෙනවා. මොකද එතන ඇත්තටම මිනිස්සුන් ඉතුවේ මොකද සමහර අත්දැකීමක් නැහැ. ගිල පලට ගිල්ල වැටහගෙන ආපසට එන්නෑ කියලා අරමුල ඇතර මැරණමයි කියල දැනව මිස්සු එක කරන්න ඇන සමහර අය කියනවා ඒ අය සමහරු ඒ කොටස්වල අර ඉවල කිව්වල මේක මගේ කොටස ඒ වගේ දැන් අර එහෙම සිද්ධි උනායි කියලා ඒ මගේ කොටස එනකොට සෙකන්ඩ් වේව් එක ආව කොටස කියන්නේ <laughs> ඒක ඒක තෘෂ්ණාව දේ කියන්නේ මේ මේ ශනිකෙන් මේ ටික අල්ලගන්න කියන්නේ ඔව් අපි දැන් මේක ඒ අත්දැකීම අපි කතා කරාට නතර මේ කලගේ තෘෂ්ණාව නැති නිසා ඒක තමයි මම මේවා කිසිම විදියකින් අර ලොකුවට මිනිස්සු තේරුම් වෙයි ඉතින් අපි ඉතින් ලෑලි ගෙවල් වල ලෑලි දැන් අවුරුදු 20ක් වෙනවා අපේ ලෑලි ගියේ තව ගෙවල් 3-4ක් අලුත් ගෙවල් හම් වෙනකොට අරගෙන තමයි මේ ලෑලි දැන් අවුරුදු 20ක් වැඩි දැන් දිරලා මේ මං හිතේ උඩාරමේ වහල මාස 6ක් අපේ ගෙදර අපට මාලිකාවක් වගේ කඳුරේ ඉඳලා ආවම මුදාරම හරියක් වෙන්නේ. ඉතින් සාධාරණ නේද? අපි පාර බලන්නේ හැමදාම. අපි දන්නව කවුරු හරි එනවා කියලා කන්න මම හරි අරගෙන මිනිස්සු යනවා. පාරට අපු අපි කොච්චර කරාද අපි අයියෝ. එතකොට අද අපි මෙහෙම ඉන්නේ එදා අපි මෙහෙම වෙලා. ඉතින් නැති මිනිහ ගැන හිතලා අපි එවිදලා අපිත් කාගෙන් හරි ඉල්ලන් තමයි කියන්නේ. දැන් අවුරුදු 20කට කලින් නැගයන්ට විතරක් තියාගෙන තිබ්බා. එහෙම හිටිය කට්ටිය තමයි දැන් අද එහෙම අත්දැකීම් ලැබු මිනිසුන්ට තමයි මතක නැහැ නේද? අන්න ඒකයි වැඩේ. ඒක නිසා තමයි මේ කලබින්නේ. දැන් ඒ ඔක්කොම අමතකයි. දැන් මේක නිකන් මේන්ටේන් කරන්න කවුද උදව් කරන්නේ? අර ලේඩිය උදව් කරනවද? නෑ නෑ මම එන කෙනෙක් බොක්ස් එකක් කියලා. Donation box. මට පින්තූරයක් පින් කරා. මම දෙපාරක් දැන් පින් කරලා කවුද 16ක් දෙනවා. කාලය පත් තියාගන්න පුළුවන්. අර ඒකනේ මට උඹට මේක නඩත්තු කරන්න කියලා මහා කරොත් දෙනවා. ඒ නිසා මට මිනිස්සුන්ට සල්ලි ඕනේ නැහැ. මම සල්ලි දෙන දේවල් මම මගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මට ඕන තවත් නැති කෙනෙකුට යමක් දෙන්න. මම ඒක කරනවා. දැන් මට දැන් මම දෙපාරක් ගමේ ඔක්කොම ළමයින්ට 300කට වැඩි පොත් දුන්නා. මම පිළිකාරවලට ලක්ෂ 3කට වැඩි දීලා තියෙනවා. මට ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ සුදුසු කෙනා වෙලා දෙනවා. ඒක ඉතාමත් හොඳ නෑ. ඉතාමත් හොඳ වැඩක්. ඉගෙන අනිත් සමහර අය මේක මම කියන්නේ මම කියන්නේ කිසි කෙනෙක් මට වෙලක්ෂණ දාලා යන්නේ. හැබැයි ලැබෙනවා. ඔව් ඒකයි ඒකයි. <laughs> මේකේ හොඳම ටික තිබ්බේ විෂුවලි මේ ගාල්ලේ. මේක මාන සිද්ධියක් හරියද? මෙතන එක පොදු පිළිමයක් තියෙනවා අනික ගෝල් රෝඩ් එකේ මේ අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා. මන්නේ මෙතනට මේ බස් එක මෙහෙම කරකිලා ඇවිල්ලා මේකට හේතු වෙනවා. බුදු පිළිමයට හේතු වෙනවා. හරි මේක උඩ මේ කෙනෙකුත් හිටියේ මට හොඳට මතකයි. හරි මේක විදුරුවට ඩැමේජ් වෙන්නේ විදුරුව ඩැමේජ් වෙනවා පාරේ තියෙන බුදු පිළිම විතර මම ස්පෙෂලි ඕක බලපු දෙයක් ලංකාවේ කිසිම තැනක බුදු පිළිමකට හානි වුණේ නැහැ තව ඉස්කෝලයක් තියෙනවා මේ යන පාර අම්බලංගොඩට එහා මුළු ඉස්කෝලෙම ගියා බුදු මැදුරත් ගියා බුදු මැදුරේ මෙහෙම යටින් මල්ලි බුදු පිළිමේ උඩ අර මේක යට ඔක්කොම හාරගෙන ගිය අර කෑල්ල විතර කිතුරුවන බුදු අනිත මම එක දැක්ක හැ ළඟට පිචිත බස්සගේ බුදු පින විතා කිතුරුවන් එක මාර කෙලියක් වන් කියන්නේ මේ පන්සල ගිනේ වාසර පතුරව නැනේ ශ්‍රීලාහුල හාමුදුරුවන්ගේ පිරිවෙන දෙන අපේ රජමහවි හරේ පන්සල පිටිපස්සෙන් පාලම පාලම සම්පූර්ණය පුරල ගිය කොට ඒ වෙලා ගන්ගේ සොක්කම ගඟට වැට තනින් හටක් කියනම පන්සල දීම ඊට කලින් පන්සලේ එතන ලොකුම හාස්කමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් පන්සලේ මකර තරුණට උඩින්ලු පන්සලට වතුර ඇතුළු ඇතුළේ හිටියයි කියනවා එදා පෝයනේ නමුත් අර පන්සලේ අර මිදුල ඒ සිල්කේ ගෙවල් තියෙන හරියට යද්දී වතුර මට්ටම කම්පන පාත් වෙනවා ඒක ඊළඟට පරණ මැටි පැරණිම පන්සලක් මැටි වලින් තියෙන ලොකු ආවාස ගෙවල් තියෙන පරණ ඒවා වැටිලා තිනවා එම කෝච් පෙරලගෙන මේ තත්තු ගෙවල් කඩන්න තව ශාලාව පිළිගන්නවනේ මේ පාලා ප්ලාස්ටික ශාලා මුළු ශාලාව ඉවරයින ඒතියක් කිලෝමීටරයක් හමාරක් ගෙවලුත් නැමේච්ච මල්ලි ශාලා ඇතුලට බෝම්බ ගිලිගත්තකට ඔය පිළිගන්නද බුදුමැතුරට මොකුත් නෑ කියලා පාරයි යනකොට තියෙන බුදුමැතුර ඔකු දැකලා තියෙන්නේ ඒ බුදු පිළිමේ ශාලාව ඉලිගත්තට මතකනේ බොම් මට පටපට වටේ ඔක්කොම මෝටාර ඔක්කොම කියන්නේ අර බුදු පිළිම මොකුත් උන්නේ නැහැ ඇතුළේ තිබිච්ච මේ සීනියම දේවල් දේවල් ආ දේවල්ට මොකුත් නැහැ දේවාලයක බිඩ 200ක් විතර අම්මෝ නෑනේ නේ. කෝච්චි පෙරළුනේ. අවුරුද්දක් යවන්නේ. ඉගෙන ගන්න නැති ජාතියක් අපි 48 hour protection. Skin friendly formula. Feel the confidence in a bottle. Six scintillating fragrances. Diaro Dio Roll On. be close enough. ඒ වෙලේ ආපු වෙලාවේ හම්බේ ජාංග වෙලා හරි දුක හිතිලා ඔක්කොම වෙලා අපි දැන් හැදෙමු දේශපාලච්ච පරයොත් එහෙම රූපහාටිනවා මල්ලි දසුන හරිද? ඇවිල්ලා අපි දැන් ජාතින් අතර එකමුතු වෙන්න ඕන. ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරනවා. එන්න මෙව එක. අම්මට හුඩු මාස දෙක අරු සුනාමිය සාන මණ්ඩලෙන් ගහගත්ත මහින්දයා ඈ ඒක අපි හිරේ යවන්න තිබිච්ච එක තරත්තෙන් සිල්වා. ඌ යව්වේ නෑ. ඌ පස්සේ වෙල් චුටි පුතා කියන මට යවන්න තිබිච්ච එක. ඌ මොක්කුද මු ඌ එලා මොකද්ද මේ අග්‍රවිරසුරුනේ අක්කගේ නම කියන්න හමනි බිින්දුවයි හැත්ත හතයි අනු හතරයි පනස් හතරයි ආරසි අන්න ඒ කෙනෙකු එම් බලන්න ඔන්නම් පුරි පේටගත්තින්න සුනාම් කොටෝ මියසිය ලෝයක තියෙනවා අපි අර කරන පුද්දේවල් අරමුණ බලන්න. හරියක් කියනවා. එහෙනම් ජයෙන් ජය වේවා. මේ තව එකක් දැනගන්න. සත්තු කියන්නේ සත්තු මලයි. මම කතා කරා මම කියන්නේ නේද මම කාදලක් කියලා කිව්වේ. සත්තු උතුම් වේදනා මොකද ඒක එක සතේ කියන්නේ නේද? අන්නේ පැරලා කියන්නේ. ඔව්. ඒගොල්ලන්ට කියන නිසා විශේෂයෙන් මිනිස්සු බාධක උපන්කරදී ඒගොල්ලන්ට ඒක අපිට දැනෙනවා. දැන් ඉදිරියේදී මොනවා දෙයකට උරුම අපිට අනුකම්පාවක් කරොත් උරුම කාටද එහෙම ලංකාව එක සතෙක් ඉන්නවා ඉස්සරහට වෙන දේවල් දැනිලා ගානට ගීම ගහන රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ සතාට හොඳට දැනෙනවා අපි එන්න You're from? yeah. You're married from here, someone here? Oh, yes, but uh, after. Ah, that's after, yeah. So, so this is uh, when I came, it was like uh, January, ah, February, ah, after. After Japan, yeah. Hari mm-hmm. was work, uh, voluntary work here. Yeah. And I passing, we doing something inside the, the, the, the, the, the, the, the, then uh, all the day I passed in here and it's like this. And the same day or what is the next day? No, no, this is, uh, it happened 26 December 2000. Yeah. So I came 2005. Ah, right. right. First I went to Hammantota yeah. for one week or something. Yeah. Then we cleaning in Vellavata, mm. town next town, after Korea. And then I came to here and then we started to help here. So like this area, we help the people. We, have, we clean this mm then we try. You came alone with yourself or did you send that to the government from Holland? No, no, no. It's uh, also we pay own trip, we pay ah, right, ourselves. And, uh, but other people, my friend uh, was helping like there and I started ah, right. this part. But because it's as a foreigner, more easy to get in contact with NGO. uh -huh. like this now you're most of time living here? No, no, no. I live in Holland. Now ah. first I want to Ah, right. Because you like to like that. Yes, like my my family like my sister. Yeah. She became because so many every year coming here, long time, so many stories. Mm. And uh, actually, I started the museum because all the white people came and they took the photographs, and I knew they were going to be all yeah. over the world yeah. in a computer somewhere. Yeah but the story is supposed to be here, mm. uh, Sri Lanka story. So uh, I had some photographs myself. I asked photographs other volunteers, and that you is how we started. Uh, and and then now all the stories get. Uh, sometimes it's a photograph, but somebody now coming is on the photo or mm, knows yeah, the story exactly. about the photo. So now it's becoming like a library yeah. of images and stories and. Uh, you have done a very good job, very nice. But we started started 2007, but uh, yeah, I think after five or ten years now, <laughs> it's four, four museums. <laughs> Yeah, Yeah, they are there for that anyway. But uh, for us, it's not about business. It's yeah. a, I think, I mean, that time also I had fought her like a baby. She knows the word tsunami, but she don't understand what it is. that is a big idea, so it's like two years. And the day it happened, and then the two years of the rebuilding, first the tent, then the house. This is the first club you yeah, no? Yeah, I find it important because I'm always interested in the history of things and I think it's important to look generation. Yeah, yeah. But it was very strange because normally I do things with art or you know things to make people happy. You know, now you make something which actually makes people sad when they come. It still is important to to, to make people what happened here. Yeah. You know, yeah, but my family living in Australia. Yeah. But I'm doing here. I'm a big YouTuber. Yeah. Yeah. And I'm an actor and director. Yeah. So we came to donate some books to the school. Ah, the school. Yeah. Ah, yeah. Every week we are doing that. Oh, yeah. yeah. I think also that is uh, that is also Kamini. Yeah, she was one. You know the Roshan Kamini? Yeah. They give to fancy people. Yeah, she is. so it's, yeah, it's used to help people instead of. Uh, this is life. So sometimes we, will, we don't know about the yeah. tomorrow, day after tomorrow. It will happen. And also, it's a very different thing. Also, you have the local people who experienced the tsunami, but you also had the foreign people who were there who hmm. experienced the tsunami. Yeah. And that problem was that they ended up going home to their own country with nobody have any idea yeah. what a tsunami is, what is the, how the is and everything. So these people are sometimes very hard because they're alone. Mm. Here, the community shared the same problem. So they also help, yeah, sort of mm. help each other uh, through. And the stories is so different. Uh, you know, some people are lucky, you know, everybody always thinking after ah, why I'm lucky or why I'm unlucky <laughs> or, you know, why this happened mm. or hmm. But yeah, it, there are so many stories to be told which I think Because I remember after everybody was speaking, like a, uh, it's a cut industry. Like you said before the war, after the war, it before tsunami, after yeah. in the affected areas. They really have a different, there's different life before and after. I, we try to. I mean, the family doing the main yes, work and uh, uh, I'm doing uh, all the. Okay then. Nice to talk to you. Yeah. Where are you going now? We are going back to Colombo.